kali ini kita door to door vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Rendah Barat. Hari ini di Desa Terang Segah kita door to door bersama Babin Ketimas, ada Nakes, perangkat desa, kepala desa semuanya. Ini dalam rangka mempercepat program vaksinasi di Kecamatan Rendah Barat, khususnya di Desa Terang Segah tidak ada alasan tidak vaksin sekarang tenaga kesehatan semuanya jemput bola door to door ke rumah agar masyarakat sehat Indonesia kuat check it out Jadi dah. Bapak hari ini tidak divaksin tidak ya belum bisa divaksin iya. ya karena tensi Bapak hari ini 190 iya, per 100 Uh, uh, terus kami tam kami tengok juga nampaknya agak sesak ya dia jadi belum bisa untuk divaksin iya, ya. nah ya ya jadi untuk sekarang uh, tidak divaksin dan kalau datuk mau minta surat keterangannya tuh datuk harus periksa ke dokter spesialis ya nanti dokter spesialis yang mengeluarkan surat keterangannya Makku soleh Mana nado? Ini anak sawah Sawah ya? Uhur lah, li Ya ribu yang belum vaksin. Ini apa soalnya? ada. Ah, berarti enak. Aman saja. Aman saja. <laughs> Fucking so hard